Isabelle Ferreira est maître de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeure à l'Université de Louvain. Elle est également chercheuse associée senior à l'Université d'Harvard et membre de l'Académie royale de Belgique. La démocratie en entreprise, l'autonomie dans le travail sont autant de sujets qu'on retrouve dans ses travaux. Elle est notre invitée. Bonjour Isabelle Ferreira. Bonjour Yvon Jadoul. Isabelle, à titre personnel, comment vivez-vous cette période de confinement euh, ben, je suis très touchée par cette période de confinement, mais je pense que ça doit être euh, une situation qui est très partagée. Euh, j'ai la chance d'avoir un employeur très solide, le Fonds national de la recherche scientifique, comme vous l'avez dit, et donc je n'ai pas personnellement le stress de l'insécurité de revenus qui pèse sur moi, ce qui est un luxe énorme, évidemment. Euh, et qui m'a permis d'essayer de, mm, vraiment essayer de faire sens de cette crise. Euh, donc c'est un moment d'introspection, je dirais, à titre euh, vraiment sociétal et personnel, mais aussi c'est un moment difficile au niveau privé parce qu'on est on est avec ses enfants, on doit, gérer tellement de dimensions qui en général sont quand même dépliées dans des espaces différents, avec des moments différents. Euh, et, là, tout d'un coup, on a l'impression que le temps s'est complètement rétréci et ce n'est pas facile. D'accord. Venons-en aux questions liées au monde du travail. Euh, Isabelle Ferreira, la crise du Covid-19 a-t-elle joué, selon vous, un rôle de catalyseur mettant en évidence des problématiques préexistantes dans le monde de l'entreprise oui, absolument. Je pense, euh, pour ma part, que la crise que nous, dans laquelle nous sommes maintenant, en fait, révèle une série euh, de, graves problèmes, en fait, de choses qui étaient totalement instables dans notre modèle et, euh, qui font qu'aujourd'hui, ça devient un peu difficile de ne pas les voir en face. Et en cela, c'est peut-être quand même une crise qui est porteuse d'espoir, de, d'espoir que nous puissions adresser ces problèmes. Et j'en vois euh, clairement deux. L'un euh, qui est euh, le fait que dans le, dans le travail, en fait, on ne considérait pas la personne comme vraiment un, investisseur, une investisseuse en travail dont dépendait le service, le, produit fourni par l'entreprise. Et le résultat, c'était que les travailleurs étaient retenu en dehors du gouvernement de l'entreprise. C'est un modèle qui n'est plus très crédible parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les entreprises dépendent de cet investissement des travailleurs. Vous pourriez avoir des des piles euh, d'argent, ça ne va absolument pas faire que euh, les travailleurs seront euh, motivés, productifs la nuit, tôt le matin, avant que leurs enfants se réveillent, pour pouvoir mener les missions de l'organisation durant la période de confinement. Et puis maintenant, alors que nous, sommes en train d'en sortir, tout ce qu'il va falloir faire pour relever les entreprises et les ramener à, à être vraiment performantes. D'autre part, euh, je pense aussi que l'on voit que notre rapport euh, à la sécurité de revenus peut-être peut, euh, quelque, peu évoluer, qu'on se rend compte en fait que dans cette crise, comme on, on, est éminemment solidaire, si vous voulez, on a besoin de la contribution de chacun pour s'en sortir face à ce virus. Donc il y a une forme d'égalisation quand même euh, des, des, personnes entre elles, des statuts. Donc ça, pose la question qui est très médiatisée de, la, de, revenir sur euh, euh, la répartition des revenus qui est absolument complètement euh, euh, injustifié euh, quand on pense que le personnel soignant, les infirmières, les personnels de soins dans les, dans les homes sont des fonctions hyper basses au niveau de leur salaire, alors qu'en fait, on, dépend tous de, ces fonctions-là, essentielles, qualifiées comme essentielles, mais plus largement qu'en fait, l'enjeu d'accéder à un revenu dans une société décente, c'est absolument euh, fondamentale et qu'il nous faut repenser la question du revenu euh, au travers, par exemple, euh, d'une proposition sur laquelle d'autres collègues et moi-même travaillons, d'une garantie d'emploi pour tous qui permet d'envisager que plein de fonctions qui sont essentielles puissent être menées, même si elles ne rencontrent pas nécessairement une demande qui est solvable. Merci déjà pour ces réflexions. Euh, je voulais encore vous interroger sur un autre aspect. Vous avez déjà évoqué quelques pistes de, solutions. Euh, peut-on voir la crise en effet comme une opportunité de changement et plus particulièrement un moyen pour les personnes de se réapproprier le sens et la valeur de leur travail Effectivement, je pense qu'on doit euh, euh, vraiment envisager cette crise, c'est Michel serre qui écrivait que en fait la maladie c'est euh, au sens étymologique du, terme, ce qui, c'est la crise, l'étymologie, mais le, terme de crise vient de la maladie. en grec. Et, pourquoi Parce qu'en fait, la crise, c'est le moment où le malade exprime cette maladie, et pour être traité, cette maladie, en fait, doit permettre au patient aux euh, au malade de passer à un état qui va être différent. Et donc, si vous voulez guérir, dans cette perspective-là, si vous voulez, la guérison, c'est en fait de changer d'état. Si vous revenez à l'état précédent, vous pouvez être sûr qu'il va se passer une chose, c'est que vous allez retomber malade. Et donc, je pense que cette crise, parce que c'est une crise sanitaire, là, la, la, la, métaphore, si vous voulez, elle, elle fonctionne assez bien. C'est que euh, euh, nous ne pouvons pas en quelque sorte nous permettre de revenir à l'état précédent. Le monde d'après, ça ne peut pas être de revenir à l'état précédent. Sinon, nous, allons, nous savons que nous allons recommencer. Et nous nous exposons, comme nous le savons aussi, à la crise ultime qui sera celle du dérèglement climatique, dont cette petite crise, entre guillemets, du coronavirus n'est que un, coup de semonce, comme disait Dominique Méda. C'est une crise qui doit absolument nous préparer, pour nous mettre en, ordre de capacité dans notre modèle de développement de faire face à d'autres plus graves crises. Donc oui, il, est, une priorité que chacun puisse, au sortir de cette crise, être doté de la capacité à se réapproprier le sens de son travail et que nous mettions collectivement les moyens pour que chaque individu au travail puisse vraiment peser sur les finalités de son travail et sortir de formes d'aliénation qui euh, caractérisait effectivement le monde que j'espère en fait nous avons quitté. Merci Isabelle Ferra pour euh, ces idées, ces réflexions et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Yvon, à bientôt.